हेलो गाइस आज मैं करने वाला हूँ ओनली रेड नंबर चैलेंज देखता हूँ आज मैं कर पाता हूँ नहीं चलिए देखते हैं वो जो आवाज़ टीवी की आवाज़ आ रही वो टीवी देख रहा था मैं अब देखना मैं कैसे डेजिटिकल से वन टैप मांगा तो बंदा कहाँ है अरे वो ऑफलाइन तो है देखा हूँ इजी अब देखना फिर से ऐसी हेडशॉट लाऊंगा नो इंटरनेट बैंक तो कर रहा है ना लास्ट में फिर दिखाएगा पार्टी पार्टी पार्टी अब देखना कैसे हेडशॉट करता ऑफलाइन है प्लीज़ इग्नोर यार ऑफलाइन तो वो कैसे हेडशॉट मार सकता है का सी ए सी अस्सी ले लिया ले लें इसी असली असली अब देखना मैं कैसे वन टैप मारूंगा मैं वन टैप चैम्पियन हूँ मैं मैं पहले वीडियो में कितना नोट था अब देखिए कैसे वन टैप मारता हूँ अरे ये सब तो बच्चों का खेल है मेरे लिए ये सब तो बच्चों का खेल है मेरे लिए अब देखना फिर से वन टैप लाऊंगा वो ना मार दे मुझे नूब है हम लोग तो प्रो है अगर एक लाइक करेंगे तो एक वन टैप आज वैसे मैं बोलेगा तो आज का लाइक है मैं ट्वेंटी लाइक आपको आपकी फ़ोन की कसम और आपने लाइक नहीं किया तो आपका फ़ोन टूट भी सकता है एक क्लिक ही तो आपने जल्दी डाल दो और सब्सक्राइब भी भी दो और बेल आइकन भी अब देखो फिर से हेडशॉट इक्कीस से हेडशॉट मारोगे ये देखो पट्टे से हेडशॉट हेडशॉट हमसे पंगा किस लिए लेते हो नहीं ना फिर से हेडशॉट मारूंगा लग जाना भाई शायद फिर से ऑफलाइन हो गया मैं वो वाली वीडियो आई बटन में डाल देता हूँ आप देख लीजिएगा हेड लग नहीं रहा